Charteres haqida o'sha ko'pchilik eshitdi va ko'pchilikda xabari bor. Lekin hech kimda to'liq xabar yo'q va hech kimda to'liq ma'lumot yo'q. O'shaning uchun ushbu videoni oxirgacha ko'rishingiz tavsiya qilaman. Sababi chartereslar narxlari, charteresga qanday yoziladi, charteresda kimlar ketadi, hammasini o'rganasiz. Aziz vatandoshlar, bugun Ramazon hayit bayrami va bu bayramda hayitli qilish kerak, yaxshilik qilish kerak va bu sunnatdir. Aziz vatandoshlar, hayitli deganda faqatgina pul nazarda tutilmaydi. bir insonga ehson qilsangiz o'shani o'zi kifoyadir sizlardan hayitli so'rab qolaman ya'ni ushbu videoga atiga bir dona like barcha barchadan Alloh rozi bo'lsin hayitli uchun kattakon rahmat demak videoni boshlaymiz Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum aziz ma'lumot sevar xalqim. Xabaringiz bor. Kecha o'sha charter reyslar haqida videolar chiqdi bir qancha va albatta faqatgina charter reyslarning kunini sanab berilgan, kuni aytib berilgan. Kerakli ma'lumot aytilmadi hech qaysi bir kanalda, chunki o'zim boshdan oxirigacha har bittasini ko'rib chiqdim va bugun sizlarga kerakli saralangan ma'lumotlarni berib o'taman. Undan oldin aziz vatandoshlar, to'g'ri, men berayotgan ma'lumotlar asosan e, Rossiya yoki o'sha Turkiya, Hindiston bo'lib ketyapti, lekin o'sha Rossiyaning to'liq ma'lumotlarini bera olmayapman. Hayli so'rayman. Ya'ni ushbu videoga albatta obuna bo'lib, like bosib, e, ushbu videoni tarqatish kimgadir bu albatta oddiy bir bosish, tarqatish bo'lsa, kim uchundir bu albatta katta bir e, yaxshilik bo'ladi. Aziz vatandoshlar, o'sha aytganimdek pastga qarasanglar, qirmizi qizil rangda obuna tugmasi bor. O'shani bosib, obuna bo'lishingizni iltimos qilaman va albatta kommentariy qilib sizlar uchun 7-24 soat ochib, bemalol o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. va albatta ushbu videoda yagona iltimoslarimdan biri podelitsiya gruppalarga tashinglar, WhatsApp grupa, Telegram, Facebooklardan podelitsiya qilishingizni iltimos qilaman. Kattakon rahmat. Demak, videoda boshlashdan oldin e, shaxsan o'zimga qanday murojaat qilmoqchi bo'lganlar uchun eslatib o'taman. Instagram orqali obuna bo'l tugmasini bosgan holatda smslarni larni yo'llashingiz mumkin va jonidir qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Demak, videoda boshlaymiz. Marhamat. Demak, charter testlar Xabaringlar bo'lsa 2-3 kun oldin charter reyslar haqida o'sha e'lonlar tugagan edi, charter reyslar e, to'xtatilgani haqida bir video chiqargandim va o'sha videoda aytib o'tgandim, charter reyslar ikkita yo'lga bo'linadi. Yo'q, qo'yiladi qaytib yoki qo'yilmaydi. Lekin qo'yilishi albatta 80% ga 80% qo'yilishi mumkinligini xabarini bergandim. Sababi qo'yilmashi nimaga qo'yilmashi? Ya'ni to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsam, 30-iyungacha chegaralar yopilgan haq e, yopilgan edi va qaroriga qaraganda o'sha 1 sidan уже чегаралар ochilishi e, ko'zda tutilgan edi albatta. O'shaning uchun qo'yilmashi mumkin charter ўзи o'zi hech qancha qolmadi, bir oy qoldi deb e, o'sha qo'yilmasligi haqida bir 20 foizlik taxmin qilgan edi va albatta qo'yilishi haqida 80 foiz edi. Nimaga desanglar, juda ham katta, juda ham qimmat pulga karantin zonalari qurildi va karantin zonalari faqatgina o'sha 1 oy, 2 oy, 3 oy xizmat ko'rsatish uchun emas. Ya'niki karantin zonalari qurilgandan keyin albatta bu xizmat ko'rsatish kerak xalqqa va albatta chegara ochilishi hali beri 100% fakt emas, imzolanmagan, ya'niki taxminan, e, ya'ni 100% o'sha kuni ochiladi degan bir xabar yo'q. No, lekin albatta bu ham 80% ga ochilish ehtimollari bor. Chunki Turkiya havo yo'llari e, e'loniga qaraganda iyuldan o'sha O'zbekistonga uchar ekan, demakki, o'sha chegaralar ochilgan bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, bilasizlar, chet eldan yani anchadan beri charter reyslar qo'yilyapti, olib kelinyapti o'zbeklar va u yerda 14 kun xolosgina o'tirib, o'sha srazu joy almashyapti. Boshqalar kelyapti. Demoqchi bo'lganim, albatta charter reys qo'yilishi ehtimollari bor borada faqatgina meni taxminimga qaraganda iyulda e, iyun nasidan уже qo'yiladigani yo'q e, may oxiriga ham charter reyslar qo'yildi va buni ko'rib shaxsan o'zim juda ham xursand bo'ldim chunki haqiqatni aytaman o'zbekiston ketmoqchi bo'lgan ketish kerak bo'lgan o'zbek fuqarolarimiz juda ham ko'p va charter reysni yana bir tarafi juda ko'pi Rossiya qo'yilgan Faqatgina Moskvaga emas, Rostovga bor, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, xullas juda ko'p yerlarga qo'yilgan. Hozir albatta hammasini podrobno sizlarga tushuntirib o'taman va Turkiyaga yana 2 dona berildi. May oxiriga bitta, 28-kunga va iyun nasiga bitta. Bilmadim, nimaga Turkiyaga oz qo'yilyapti? No, Rossiyaga haqiqatan juda ham ko'p. Endi e, bilasizlar, e, Turkiyadagi fuqarolar bilan Rossiyadagi fuqarolarni o'rtasida million-million raznitsa bor. Ya'ni 1000-2000 emas. O'shaning uchun balkim Rossiyaga juda ham ko'p charteres qo'yilayotgan bo'lishi mumkin. Endi chartereslarning narxiga kelaman. Juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan va ayni onda juda ko'pchilik shu narsani o'rganmoqchi bo'lgan e, fuqarolarimiz bor. Chartereslarni narxlari birinchi chiqqanda e, o'sha Turkiyadan sotilgan narxlarni aytaman. 450 dollardan boshlangan narxlar 400 e, dollarga ketgan ham bor. 450 dollarga ketgan ham bor va bu albatta ketganlar, bilet olganlarni e, aytgan ma'lumoti. Shaxsan o'zim u yerda qatnashmaganim uchun, chunki Istanbul, Ankara yo'llari yopiq. E, shaxsan o'zim to'liq ma'lumotga ega emasman bu haqida. Aytishlarga qaraganda o'sha 450 dollar bo'lgan va 450 dollardan 400 dollarga tushirgan, undan keyin 300 necha pulga ham tushirgan va ayni ondagi charter reyslardan narxlari 275 dollar bilan 235 dollar e, orasida narxi bor. Endi nimaga bitta narxda aytmayapsiz? tashlanadi deydiganlar bo'lsa, sababi shaxsan o'zimga ham bitta narx aytilmadi. Balki boshqa Rossiyada bundaydir, balki Turkiyada, Dubayda bundaydir. O'sha uchun 275 bilan 235 orasi narxlari bor. Hozir men ham to'shni bilmayman to'g'risi. Buni nimaga aytayapman aziz vatandoshlar? Sabab ko'pchilik charteristni bepul deb chiqqan blogerlar bor e, va albatta bunga ishonib borib olgan charteristning e, xabari e'lon chiqqan, e, nomeri kelgan, borganda narx aytishgan va o'sha blogerlar menga yozishyapti so'kib. Ya'ni noto'g'ri ma'lumot berayotgan blogerlar ham bor. Charter bepul, charter reyslar bepul emas. Balkin bepul qilish kerakdir, lekin bepul emas. Endi charter reysga biletimiz boru boshqa boru deydiganlar uchun o'zini biletini hisoblayotganlar ham bor ya'ni o'sha olib bo'lgan biletinglar o'tib ketgan bo'lsa albatta o'sha biletni ham hisoblab nonor qilishi mumkin faqatgina adashmayotgan bo'lsam o'zbek havo yo'llariga bu narsa o'tadi boshqa havo yo'llariga menimcha o'tmaydi yana bilmayman lekin o'tmashi sakson foizga shunaqaroq endi Э, chegaralar ochilishi o'sha iyunni lsidan xudo xohlasa laylaydagi l э, va ko'pchilik aytyaptiki iyun chegaralar ochilsa oddiy reysda ketadigan bo'lsak bizni karantinga olib boradimi yo'q agar chegaralar ochiladigan bo'lsa karantinlar faqatgina qaysi ma'noda ishlaydi karantin zonasi o'sha kimnidir uyidan chiqib qolsa oilaviy olib borib shu e, borada ishlaydi xolos atak e, oddiy reysdan borganlarga karantin zonalari ishlamaydi uyiga ketaveradi va albatta charter reyslarni menimcha kunini biladigan bor kunini bilmaydigan bor bu narsa narsani to'liq e, hosilaga aytib o'taman va bitta ma'lumot charter reys Turkiyaga Faqatgina Istanbulga kelyapti, u ham bo'lsa o'sha bir oyda 2 dona, 3 dona xolos. Lekin Rossiyani ko'plab shaharlariga boryapti. Bu albatta yaxshi. Ko'pchilik so'raganlar uchun ma'lumot berib o'taman. 13-may o'tib ketdi albatta. E, Istanbulga kelgan edi reys hozir kunlarni aytib, shaharlarni aytib o'tib ketaman. 13 may Istanbulga keldi, 14 may Sankt-Peterburg, 15 e, Dehli, Hindiston. Juda ko'pchilik bor so'rayapti va elchixona bu narsani ma'lumotini bermayapti ekan ko'pchilik Hindistonda kelmaydi, kelmaydi deb yolg'on gapirishyapti. Mana 15-kuni Dehliga borgan. Undan tashqari albatta 16-kuni Rostov, 17-may Kazan, 18-may Moskva, 19-may Sankt-Peterburg, 20-may Moskva, yana 21 Istanbul kuni kecha kelgan edi. 22 London, 23 Novosibirsk va 24 Sharja Dubai. Aziz vatandoshlar, bu albatta may oyidagi e, o'sha o'tib ketgan reyslar edimi? Charter reyslarida endi mana 25-dan boshlanadi, ya'ni 7-iyunnisigacha. Ularni ham sizlarga bir qancha birin ketdan aytib o'taman, bilmaganlar bor albatta. Demak 25-may Yekaterinburg, 26-may Moskva, 27 Sankt-Peterburg, 28-may Rostov yana 28-may Istanbul xabaringlar bo'lsin 28-may kuni xudo xohlasa Istanbulga yana charter reys keladi. va 29-may Sankt-Peterburg, yana 29-mayda o'sha kunini o'zida Moskva va 30-may kuni yana Moskva. Aziz vatandoshlar, may oyida deyarli bir dona Istanbulga kelyapti, qolgan hammasi Rossiyani shaharlariga kelyapti. Endi 1 iyundan yana qisqacha tezda tezda aytib o'tib ketishim kerak 1 dan to 7 iyungacha e, chiqqan jadval tak 1 iyun istanbulga kelyapti 2 iyun moskva 3 iyun dubay sharja o'sha 3 kunini o'zida yana moskvaga keladi 4 iyun kuni sankt peterburg 5 iyun kuni moskva yana va 6 kuni qohira qayerligini bilmayman to'g'risi malayziya bo'lsa kerak adashmayotgan bo'lsam 6 kuni yana novosibirsk 7 kuni sankt peterburg albatta bu 7 iyungacha edi undan keyingisi yana e, birin ketin o'sha iyun oyida chiqsa kerak menimcha 7 dan to 18 gacha yoki 25 gacha albatta bu narsani sizlarga xabarini berib o'taman aziz vatandoshlar bugungi videoda o'ylaymanki e, qaysidir ma'noda sizlar kerakli ma'lumotlarni oldinglar Undan keyin albatta qanaqadir ya'ni ekstra qo'shimcha ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, albatta Max Madiev kanalini tomosha qilishingiz mumkin. Faqatgina bu kanalga obuna bo'lsangiz kifoya. Bugun Hayit bayrami, Ramazon Hayit bayrami va bu bayram bilan chin qalbdan butun musulmon e, ahlini tabriklab qolaman aziz vatandoshlar. Xayrli qilinglar, xayrli katta kichigi bo'lmaydi. Like bossanglar o'zi bitta xayrli hisoblanadi. Hammaga yaxshilik qilinglar aziz vatandoshlar. Bugungi kuninglar xayrli o'tsin. Sizlar bilan men muhammad jomadiy va tez orada Max kanalida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.